rasa belum terlambat lagi aku nak wish kat korang selamat hari raya Aidilfitri maaf Zahid dan Batin um, for this video aku sebenarnya nak post video pasal aku record mak aku masak je masak nasi ayam tapi aku rasa pendek sangat video tu so aku decide aku nak buat um, satu story lah satu storytelling sekarang kan tengah hype dengan isu yang agak a bit it's not a bit it sangat orang kata sangat sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia iaitu isu um, konflik between the Israel with and the Palestine uh, perebutan orang kata perebutan tanah lah tempat perebutan negara dan isu tu sangat sensitif aku baru menerima kecaman dan aku minta maaf secara terbuka kepada sesiapa yang menonton video aku ni uh, yang aku pernah melakukan kesilapan aku send um, status flag Israel seolah-olah yang aku orang kata bersetongkol ataupun uh, menyokong ataupun menjadi tulang belakang menjadi dalang yang aku ni sebagai seorang umat Islam yang munafik yang aku menyokong Israel aku minta maaf dan aku sangat menyesal aku sangat menyesal dan aku sangat menyesal aku minta maaf kepada korang yang kecam aku aku minta maaf sangat Memang benda ni Memang patut pun dapat kecaman Dan memang patut pun aku rasa orang ludah kat muka aku Sebab aku memang sangat munafik Pada mulanya aku ambil benda ni Tak serius Tapi Benda ni sangat serius Aku nak jadi Aku nak korang jadikan pengajaran Tengok video aku Dan korang jadikan pengajaran Jangan Contohi aku Jangan ikut aku Aku mengambil satu perkara tu yang perkara yang sangat sensitif dalam agama Islam dalam agama kita agama suci kita sebagai sesuatu perkara yang main-main yang dibuat orang kata making joke of the things that very sensitive for very sensitive though so yalah aku memang minta maaf lagi satu Okay, kita pergi ke topik lain lah Sekarang kan kita masih dalam bulan syawal Kita masih berhari raya Tetapi kita tidak dibenarkan untuk beraya Okay, ini bukan masanya untuk aku Kita menjadi resis ke apa ke Wait lah, aku cabut gimbal dan Supaya kita boleh bersembang lebih lama lah Sekejap ya Sabar sekejap Ah, settle pun Okay um, Wait lah So Macam mana korang punya Persiapan hari raya Dan sambutan hari raya korang macam mana Okay ke Best ke Ataupun Hamba ke Tahun ni sama Dengan tahun lepas Aku rasa pun benda yang sama juga Bagi aku dan mungkin seluruh orang-orang Melayu, orang-orang Islam dekat Malaysia ni rasa benda sama. Tak, ini bukan masanya untuk kita resis kita mempersoalkan hari Di Deepavali ke hari Chinese New Year ke dan lagi satu Christmas ke tak. <clears throat> mungkin ada sebab yang tersendiri kenapa dia jadi macam ni kan. So kita just berdoa kepada Ilahi agar diberi cahaya diberi keterangan pada satu hari nanti dan raya kali ini agak hamba juga betul memang hamba kita nak menyambut hari raya tahun ni memang sangat orang kata sangat sukarlah ah dah lah family aku yang dekat Belajohor bapak aku okey okey yang nenek aku, macam macam aku yang dekat Johor. So, orang bukan buta IT. orang tahu bab internet ni. Bab, but ada satu benda yang menyebabkan segala-galanya terputus iaitu rangkaian di sana. Rangkaian um, makcik aku dan juga nenek aku kat sana dia duduk di kawasan agak orang kata countryside lah. Kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi <clears throat> susah. It's um, a bit tough for me untuk communicate with them. So yeah, memang suka, memang susah. Hah. Yalah, aku dah malas nak cakap apa-apa. Aku just nak keep update on my YouTube channel dan tak nak bagi korang bosan insyaallah every every every week i will post uh, two videos at least maybe lah insyaallah so guys don't forget to don't forget to subscribe like comment and share um i'm daniel and escape house. peace assalamualaikum bye bye